Ուրեմն սա է այն նամակը, որը ես հիմա պատրաստում եմ մտնել եւ փորձել տալ հենց Իրան գլխավոր դատախազին, եթե դա չստացվեց, նամակների ընդունման կետը, կետում։ Նորացրեցինք պետքա տանք պարոն Կոստանյանին։ Դա հնարավոր է։ Արդեն մեջ ենք մտնում այս ամենը։ Իրան դա հանձն։ Իրան ասել ենք Hasta luego. դիմում նամակով, որով 30 հոգի նախաձեռնյակ չգիտես ինչի ինձ թվում է որ ինքը տեղում չի լինի երեք մենք գցենք արկղը պաշտոնական պատասխանը ինչքան ժամանակից է լինում ունենում են հաստատություններ օրինակ կգայում որ միջոցով, սոցիալական կայքի միջոցով, երկու-երեք հանդիպում է լինում, որից հետո տղան այնպիսի <coughs> սիտուացիա է ստեղծում, որ աղջկան ծեզի է ենթարկում, ծեզի ենթարկելուց հետո կներեք հանվածնում է և նկարում այդ վիճակում։ Նկարելուց հետո 4 ամիս մոտ շանտաժ է ենթարկում, այդ տեսա լությունով կգցեմ YouTube, ծույս կտամ տնեցիքի, ծույս կտամ ինստիտուտում եւ դրամաշորթությամբ զբաղվում 10000 դրամ, 20000 դրամ եւ ավելի։ Մի օրը ասում է 4000 դոլար վեր ինձ դուր, աղջիկը գնում է այդ հանդիպում, ասի չկա նման փող եւ կատարվում է այն ինչ որ մեր այն անցագործությունը, որը որ ամբողջ աշխարհում եւ որ նամանավանդ մեր հայ մենթալիտետում համարվում է ոչ միայն ծանրագույն, այլև այն, որին արդարացում չկա։ Այսինքն ինչ որ մեկը կարող է մարդ սպանի, ասի, ես ինչ բանի համար եմ սպանել, բայց ոչ ոք չի կարող ասի, ես բռնաբարել եմ ու ես ինչ բանի համար եմ արել, լավ եմ արել։ Դրանից հետո սկսվում է այն մղձավանջը, որը աղջկա համար ապահովում են մեր իրավապահ մարմինները։ Դա սկզբից լինում է ուրեմն նոր նորքի ոստիկանության մակարդակով, հետո տեղափոխվում է գործը քաղաքի վարչություն, հետո ուրեմն քնչական, հա, հատուկ քնչական։ Քննիչները, երեք քննիչ է եղել գործում, ջանք չեն խնայել աղջկա կյանքը վերածելու դժողքի։ Ընթուք մինչև հասցնել են նրան, որ աղջիկը ընկել է հոգեբուժարան, ստրես կենտրոն, ինչի 20 օր ստացիոնար բուժում է ստացել, ինչի ապացույցները մենք ունենք գործին կցված, այ մենք տրամադրենք ցանկացած լրագրողը ցանկացած կայքին ցանկացած Բարձումը առաջի քննիչի կապը բռնաբարողի հետ։ Անվում են SMS-ներ, որտեղ երևում է, որ նրանց ընկերներ են։ Դրա վրա էլ վերաքննիչ դատարանը ամսի 8-ին, սեպտեմբերի 8-ին եւ դատա եղավ աչք փակեց, գրեց մածունը սև է, ասենց ասեմ։ Քննիչը արցակնության ժամանակ օգտագույն խախտումներ է թույլ տալիս արցակնության սենյակը վերում այլ անձանց, կողմնակի անձանց, երբ աղջիկը պետք է ինձին բաներ պատմի։ Հարցակնությունը կատարվում է հետևյալ կերպով, քննիչը աղջիկը ձեռքից վերցում է հեռախոսը, նայում է ինչքան այնտեղ ուրեմն համար կա, սկսած կոշկակարից, որին մի անգամ ինչ-որ կոշիկ է տարել սարքելու, վերջացրած ինստիտուտով, բարեկամությունով, թվով մոտ մի քանի տասնյակ հոգի։ Կանչում է հարցակնության, ու տալիս է երկու հարց, ճանաչում ես, հա, գիտես, որ ինքը ես ինչ օրը ես ինչ ժամին իրավոտով գնացել է նոր-նոր կիբարին եւ հայտարարություն է տվել, որ իրեն բռնաբարել են ու վերջ։ 10 հոգի կանչում է, հետո աղջկան է կանչում։ Ասում է, ուզում ես ցուցում պետք է դերացնես չերելու, հա, դե հələ այնքան եմ կանչելու ու դա հասցնում է նրան, որ աղջիկը այն վիճակում է հայտնվում հասարակության կողմից ուրեմն հալածանքների, հա, ընկերության եւ այլն եւ այլն ինստիտուտում ավակությունից են հանվում են կրթաթոշակից, դա էլ առանձին թեմա է, մենք Աշոտյանին դիմել ենք գրավոր նամակով, թե էս ինչա կատարվում քո հաստատությունը։ Եվ այլն։ Ունենք դատաբժշկի թուղթ, որտեղ կա ուսուցունից զրկվել, արտաքին պատրվածքներ, կապտուկներ, դրա վրա էլ է դատարանը աշխատակում։ Ունենք նաև շահած դատեր։ Առաջի Աջյանի դատարանում Ուզունյան դատավորը բեկա կարճելու քննիչի բեկանելա եւ քննիչին նկատողություն է արել որ վերջինս փոխանակ զբաղվի իր գործով, կորտրել է աղջկա անձնական կյանքը, դուժողի իրավունքները խստագույնս ուրեմն խախտվել են, եւ մոտ 10 կետ է դրել, որ նոր քննությունը պետք է դրանց պատասխաներ։ Նոր քննությունը դրանցից ոչ մեկին չի պատասխանում, ոչ մի կետին։ Եվ էլի դատավոր Մակյանը էլ նոր քննությունը էլի կարճում է գործը եւ դատա դատավորը Մակյանը այս անգամ նորից բեկանում է կարճման որոշում։ Իսկ հետո գործը գնում է վերաքննիչ դատարան, որտեղ մեր դատավոր կա, որ ունենք դերցակ ենք ասում, որովհետև բարձրացորին կը նաև ունի աղջիկ, աղջիկը ունի մի ատելե ֆիրմա, որը բացվելուց անմիջապես հետո չգիտես ինչի 100 միլիոն դրամի պատվերա վերցնում գլխավոր դատախազությունից սպիտակ կոստյումներ կարելու համար։ Այստեղ եթե մենք թիվներ նայենք, ամեն կոստյումը գալիս է մոտ 7 միլիոն դրամ։ Այդ դատավորը կներեք ոչ դես ոչ դեմ բռնում գնում է որ հանցակազմ չկա։ Բացակայում է հանցակազմ, ասում են կապտուկները որտեղից։ Տղան ասում է պատահմամբ եմ հարվածել ակտի ժամանակ։ Վերջ, դատարանը դրան հավատում է։ Հիմա մենք, ուրեմն ես դες կկարդամ մի նամակ եւ կասեմ ովքեր են ստորագրել այս նամակի տակ։ Մենք պահանջում ենք գործի վերակնություն գլխավոր դատախազ Կոստանյան Գևորգից։ Ինքը շատ սիրում է շեշտել, որ իմ օրոք, իմ օրոք էս եղավ, իմ օրոք բարեփոխումներ եղան։ Հնարավոր է համաձայնենք, որ ինչ որ բարեփոխումներ եղան իրոք բայց S IS նույնպես իր օրոք է այս գործ այս հայտարարությունը եւ դա մի անասելի բիծ է թողնելու իր կարիերայի վրա եթե նա չփորձեց անել են ինչ մենք իրանից բանում ես հիմա կարդամ նամակը իդեպ պարոն Զորիկյանը եւ Տիկին Ալավերդյանը այն մարդկանցից են նաեւ ովքեր ստորագրել են այս նամակը բայց մենք բոլոր 35 չենք կարող վերել որտեղ մասը Հայաստանում չի հիմա եւ այլն։ Այո, առաջին անգամ է հրապարակվելու եւ ես ասուլիսից հետո սա ծրարի մեջ տանելու եմ, տան փորձ եմ տալ հենց Իրան Ոստանյանին, եթե դա չստացվի իմուց նամակների ընդունման տեղը։ ՀՀ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին դիմում։ Մենք ներքո ստորագրալներս Ցանկանում ենք հայտնել մեր խորին մտահոգությունը վերջերս մամուլում լայն տարածում ստացած Հասմիկ անունը փոխված է խոսքը թիվ, այս ինչ գործով, այս ինչ ուժողի մասին է։ Բռնաբարության գործի ամոթալի ընթացքի եւ անարդար լուծման վերաբերյալ արդեն իսկ հրապարակված նյութերից ակնհայտ է դառնում, որ արտաքննության ընթացքում ուժողի եւ մեղադրյալի տեղերն ու դերերը փոխ ստեղծված են եղել։ Անխնակ երկով հրապարակվել են աղջկա անձնական գաղտնիք հանդիսացող տվյալներ եւ նույն ժամանակ ծայր աստիճան խնամքով են վերաբերվել ենթադրյալ անցագործի եղինակությանը, ինչից էլ ակնհայտ է դառնում դուժողի վրա ճնշում գործադրելու փաստը բողոք դիմումը յետ վերցնելու ակնկալիքով։ Քնիչների այս օրինակ եւ բազմաթիվ այլ ապօրինություններ դժողինի վերջո հասցրել են այնպիսի հոգեբանական ծանր վիճակի, որ վերջինս երկարատև ստացիոնալ դժում է ստացել ստրես կենտրոնում հոգեմետ տեղերի կիրառմամբ։ Այս ամենի հասարակական նշանակությունը կայանում է նաև նրանում, որ քննիչների եւ դատախազների գործողությունների արդյունքում վերին աստիճանի վարկաբեկվել է իրավապահ մարմինների հեղինակությունը։ Այսուհետ դժվար կլինի պատկերացնել հասմիկի վիճակում հայտնված գետմի երիտասարդ կնոջ կամ աղջկա, որը կցանկանա արդարություն գտնել ՀՀ իրավապահ մարմիններին դիմելով։ Ելնելով վերոգրյալից, ինչպես նաև հաշվի առնելով ձեր անհանդուրժողականությունը բոլոր տեսակի անօրինակատությունների նկատմամբ, դիմում ենք ձեզ պահանջելով վերաբացել տվյալ դատական գործը, անցկացնել օբյեկտիվ եւ բազմակողմանի քննություն, պաշտպանելով դժողի իրավունքները եւ որպես հետևանք վերականգնել իրավապահ մարմինների եղինակությունը ու ՀՀ քաղաքացիների պաշտպանվածության զգացումը։ Սրա բոլոր օրինակները եւ ստորագրածները մենք կբաժանենք ձեզ հիմա, բայց ես կարդամ ով է ստորագրել սրա տակ։ Անահիտ Բախշյան, Երևանի ավականու անդամ, Ռուբեն Ախվերդյան, երգիչ, Արշակ Զաքարյան, ռեժիսոր, Սերգեյ Դանելյան, դերասան, Էդվարդ Զորիկյան, երգահան, Եվա Ոսկանյան, երգչուհի, Լարիսա Ալավերդյան, ՀՀ առաջին միփ, Մարգարետ Թախտաջյան, ՄԱԿ-ի կողմից հավատարմագրված առաջին հ լրագրող, Արմինե Գրիգորյան, երգչուհի, Կարեն Մելիքբեկյան, ազատամարտիկ, Տիգրան Քոչարյան, բլոգեր, փիղը Լալա Մնացականյան դերասանուհի, Գևոր Ղազիյան առասպել ինդեքս գլխավոր խմբագիր, Արփի Ոսկանյան գրող, Գայանե Արոստանյան լրագրող հրապարակախոս, Արտուր Այրապետյան գրող լրագրող, Զարուի Փոստանջյան մաժապատգամավոր, Կարագին Դավթյան քանդակագործ, Ռուզան Մարգունի գիտնական, Տեր Գյուրեղ Նատալյան, Արմեն Վիլենի Աստվածատրյան, բժշկական գիտությունների դոկտոր, Եվրոպայի սրտաբանների միության պատվավոր անդամ, Եվրոպական ակադեմիայի առողջապահության ֆակուլտետի դեկան։ Կիմա Եղիազարյան լրագրող Սրբու Իստանբուլյան երկչույի Ստեփան Ստեփանյան ռեմբո ազատամարտիկ Սարգսյան Գևորգ ազատամարտիկ Ֆորշ երկիչ Լևոն Սարդարյան լրագրող Ստեփան Սաֆարյան Երևանի հավաքանու անդամ Դավիթ Ամալյան երկիչ Գևորգի Օվակինյան դերասան թվով 30 հոգի մենք կարող ենք այսպես արդեն սա 300 հոգի կարող են ստորագրել բայց կարծում ենք որ սա կբավարարի պարոն Կոստանյանի փառասիրությունը։ Ես այսքան ասելու ունեմ, եթե պարոն Զորիկյանը ավելացնելու բան ունի, կանչեմ կամ հարցեր։ Ողի կարողացնեմ, որ հերթական անգամ կատարում է հանցագործություն, դեպ այդ հանցագործությունը չի պատել։ Այսքան ինչ-որ գործում են խոսքեր, ընթացք չտար, սպանելության կանոն կոմերցիա գործը։ Սա ինչին ասում ավակարան։ Հաստացի մենք մեր երկրում հայտնվել ենք մի իրավիճակում, երբ հանցագործները միշտ արդարացվում են, ու ազնեի մարդիկ, օրինակպաշտ մարդիկ, այսպես թե այնպես հայտնվում են դժողների դեր։ Դժող են առումով, որ որոշ դեպքերում պատժվում են, որոշ դեպքերում իրենց հանդեպ եթե հանցագործությունը կատարվել, այդ գործը ընթացք չի լինում։ Սա աննորմալ վիճակ է։ Նման բան ես չգիտեմ աշխարհում որ երկրներում ծավալում։ Մենք ի վերջո ինչ ինչ ուղղություն ենք հա վերցրել։ Ու ամենավատը նա է, որ արդեն արդեն սա դառնում է օրինաչափության նման մի բան, սա ահավոր է։ Ես մենակ մի բան կարամ ասել, ես ամեն ինչը, եթե սենց պիտի շարունակվի, փաստացի վկայում է, որ վերնախավը ինքը լինելով հանցագործ, միշտ ցկվում արդարացնել, հանցագործն է։ Ու միշտ ուժով են լինում բաց ժողովուրդ, հասարակ մարդիկ։ Մարդիկ, ովքեր այս պետության քաղաքացիներն են։ Դե իրենք ով են այս պետության, ես չեմ հասկանում։ Ցանկացած պետության մեջ իրենք լինելու են հանցագործ։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր բուն այդ հանցագործությունը կատարում են, եւ այն մարդիկ, ովքեր փորձում են պաշտպանել, փոցկել, թիկունք կանգնել նման հանցագործների։ Սա ավելի մեծ հանցագործություն է։ Եվ ինչ արդարադատության մասին կարա խոսք լինի, ինչ արդարության մասին խոսք կարա լինի ու սա առաջի դեպքը չի։ Խոսքս կոնկրետ բռնաբարության մասին, գործի մասին չի։ Ընդհանուր եմ ես ասում, որովհետև գնալով վատանում եմ։ Արդեն հասա դրան, որ կարան բռնաբարան եւ պատասխան չտան։ Նման հանցագործությունը այն շարքի հանցագործություններից է, որ ոչ միայն պիտի պատժվի օրենքով, ինքը շարունակում է պատժվել նույնիսկ կալանավայրում, որտեղ նույնիսկ կալանավոր կալանավայրում մարդիկ, ովքեր հանցագործ աշխարհն են ներկայացնում, նրանք չեն ընդունում նման բան։ Չեն ընդունում։ Իրենք էլ իրենց հերթին են պատվում նման հանցագործություն։ Իսկ եկեք տեսեք, որ մեր իրականության մեջ չի պատժում։ Ճիշտ հակառակը դա։ Ամեն ձև ուզում են ինչ որ ձև արդարացնել։ Նույնիսկ եթե ամուսինների մեջ նման հարաբերություն ալի, այսինքն բռնի ուժով ամուսինը տիրանում է կնոջը։ Սա նոր հանցագործություն է։ Այստեղ չկա արդարացում։ Դա կապ չունի ծանոթ եղել մինչև այդ, հարևանն է եղել, ամուսինն է եղել, հանցագործությունը, բռնությունը կա։ Ցանկացած երկրում լինում է բայց հետաքրությունը պարզվում է որ սա բան է շիզոֆրենիկա մոլա դեռա չգիտեմ ինչա մակապիղծ է ես ինչ այրա բնույթով sense մեկն է Բայց այս դեպքում ինչքան ես հասկացա, նման բան չկա։ Աղաք է, որ ես կուզեմ կանեմ, ու թիկունքս պինդա չեմ էլ պատժվելու։ Սա է վրտորես։ Վերակնիչ դատարան ընգրվել է հանցակարդնի բացակայություն են դեպքում, երբ գործի մեջ աղջիկը ասում է, որ ինձ բռնաբարել է, տղան գրել է, որ ինձ շանտաժով տարել է այնտեղ եւ իմ հետ սեռական հարաբերություն ունեցել։ Ու դատարանը գրում է, որ հանցակազմի բացակայությամբ հա, գործը հա, հա, երբ պետք է երկուսին էլ այդ դեպքում սուրբ մատնության համար դատի տային դա էլ չեն անում ես գիտեմ ովանավորները ով են տղայի դիտեմ փախել է տղան ստեղ չի հայաստանում չի ամսի 20 կանոչ հետ ամսի 23-ին փախել են ֆրանսիա դա գիտեմ Ստանոց գործի մեջ այնքան ապացույց կա, որ այդ տղան վաղուց պետք է նստած էր, այլ ոչ թե կանոչ հետ Ֆրանսիա գնար։ Այսինքն նվայելում է Հայաստանի ղեկավարության հնարավորությունը դատական համակարգի եւ այլն ու դուք ասում եք։ Այո։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ։ Որևէ ավել բան ես չեմ ուզում ավելացնել։ Հարցն այն է, որ պատե համ պատե մենք խոսում ենք հայ եւ Հայաստանի իմիջի մասին։ Շատ անգամ կարծում եմ, որ դա վերաբերում է զուտ քաղաքական գործնեությանը, թե որ մի մի միացում մենք կմտնենք բաքսային, թե այլ եվրոպական որևէ մի այլ միացում։ Իրականում մեր իմիջը մեծապես կախված է ահա այսպիսի գործերից։ Եվ տարիներ առաջ տեղի են ունեցել մի քանի դատական գործեր տրավիկինգի վերաբերին։ Դա ամոթալի իրավիճակ է։ Երբ որ փաստորեն տրավիկինգի զոհերին վերաբերվում էին ավելի երևի թե նսեմացնող վերաբերմունքով, քան իրենց վերաբերվել են այն բուն այդ ժամանակ, երբ որ իրենք դուժել են։ Հիմա տվյալ դեպքում մենք ունենք այդ նույն պատկերը։ Դա հրապարակվել է, ես չեմ ընդհանրել մեր իրավաբանը անել է եւ երկրորդ քննիչը դա չի տեսել, չտեսնելու է տվել, երբ Vivassel MTS-ից ուրեմն այցելեն իրենք երկայն եւ մտքային զանգեր ու SMS-ները։ Դա ճարել է իրավաբանը, որին մենք վարձել ենք, թվող 9 SMS, այս բովանդակությամբ ոնց ես սահման եմ անցնում, կգաս մոտս, հետո կգնաս, դա այն ժամանակ, երբ որ տղան գնում է քննության մյուս քննիչի մոտ։ Եվ ամենահետաքրքիրը գույքային բարդու բանջկը քննիչը ուղարկում է բռնաբարողին իր մեքենայի նույնականացման համար SMS-ով։ Դա ունենք կանացը դա ինչը։ Երբ հարցում են քննիչին դատարանում, թե դու 150 կամ 200 հազար աշխատավարձ ստանալով ո՞նց է, հա, որ մի քանի տասնյակ հազար դոլարանոց Volkswagen Touareg մեքենա ես քշում։ Վերջինս ասում է ապարիկ ասում են ցույց տուր թղթերը ապարիկ ձևակերպման, ասում են պլանավորում ձևակերպել ապարիկս եւ դատարանը դա վերցնում է որպես ցուցում։ Հիմա երբ որ մենք հանդիպում ենք եւ տեղի ունենում այսպիսի դեպքեր, մենք պետք է ես կարծում եմ իրոք ազգովի կարողանանք կանխենք այսպիսի գործերը, որովհետև ես միշտ լինելով ընդգրկված հասարակական կամ քաղաքական այս կամ այն դրվակների կամ գործընթացների մեջ հստակ պետք է ասեմ, ամենա ամոթալի, ամենաճճացող եւ դատապարտելի դեպքերը եւ դիպվածները կապված են ահա այսպիսի գործերի հետ։ Եվ անգամ եթե դա մեկ դեպք է, դա առավել եւս պետք է ուշադրության առարկա դառնա եւ հստակ դիրքորոշումը Երևան։ Սա սա է որ մենք պետք է համարենք մեր երկրի զարգացման լինի դա նախադրյալը, լինի դա այսօրվա մեր վիճակը։ Ինձ համար սա այս տեսակետից եմ ես այս նամակը ստորագրել։ Եվ կրկնում եմ, կարծես թե կարծես թե դա համարվում է որպես կենցաղային դեպք։ Ես հստակ պետք է ասեմ, սա կենցաղային չէ ահա այսպիսի ամոթալի եւ ճճացող երևույթներն են, որոնք խոսում են եւ փաստորեն պատճառ են դառնում ահա այն երևույթներին քաղաքական լինի բողոքի թե հասարակական դժգոհության։ Սա է իմ ասելիք այս կանը։ Չին Աթյանի դատավորը երկու դատավոր Զուզունյան եւ այդ որ կապ ուներ, որը խախտել է այնտեղ գրած է կոպտագույնս խախտել են դժողի իրավունքները անխնա հրապարակվել են նրա հասարակական տեղերը։ Քնչականի այս մակարդակը Ինչ է լինում այդ քննիչի հետ դրանից հետո, նկատողություն ստանալուց հետո։ Նա գնում է ավելի պատասխանատու գործի, ավելի բարձր պաշտոն։ Այս սա է խնդիրը, որ կրկնում եմ, մենք փաստորեն տեղի ունենում, հա, մենք որ մենք խոսում ենք համակարգի մասին, խոսում ենք այստեղ, եթե դատավորը գտնվել է բարեխիղճ, հիմա էլ պարզվում է, որ անգամ բարեխիղճ դատավորը չի կարողանում հա, ինչպես աշխորհում Կավեան, Արմեն Կավեան։ Գործընթացի սկիզբը դա նախաքննական եւ քննությունն է եւ շատ անգամ կրկնում եմ մասնավորապես հենց քրեական գործերով հենց այդտեղ է որ գործը ստանում է բոլորովին այլ ընթաց։ Անկախ լրագրող աննասանն է կարող եմ իմանալ ինչի հիման վրա են լուրեր տարածվել, որ դուք այս աշխատանքը կատարում եք պատվերով։ Ես։ Այո։ Շատ ճիշտ է այդ լուրերը հենց լավի պատերով եմ կատարում, հասարակական պատերով եմ կատարում, ձեր պատերով եմ կատարում, ձեր բոլորի պատերով, որ Աստված միար ասել, ինչ որ մեկը ձեզ հայտնվի այս վիճակում, այս աղջկա վիճակում, ոչ մեկի մտքով չանցնի լինի դա գյուղապետ, քաղաքապետ, թե ոստիկանապետի օգնականը կոծկել ես գործը, աղջկան գցել դժանում, հոգը դժարան, Եվ այն խայտարակությունը անել, ինչը որ եղել է այս մեր գործի ընթացքում։ Կներեք, իսկ ո՞նք են այդ հիմքերը, որ պատվերով են անում։ Ես լսել եմ դրան։ Չէ, չէ, ասում եմ, ինչ կապ ունեմ ես դա։ Ասելը հասկացան։ Ինչ հետաքրքրում է, ինչն է ստիպում ձեզ դրան տալ հասարակական հնչեղություն։ Մենք փաստորեն գիտենք, որ տարիներ շարունակ, հենց որ որևէ խումբ կամ անձ կանգնում է եւ պաշտպանում է այն կարծիքը, որը որ ներհատուկ է մեր կրկնում եմ ազգային, միջև անգամ հոգեկերտվածքին, անպայման հայտնվում են այդ հայտարարությունները։ Ես հիշում եմ, որ նույնը եղել է և ժամանակին այդ սպանության կապակցության, որը տեղի ունեցել հարսնակարում։ Անգամ դատական գործընթացներ են սկսել հրանուշ Հարածյանը, Դավիթ Սանասարյանը եւ արդեն չեմ հիշում եմ Երոքը։ Այսինքն մենք պետք է հստակեցնենք, իսկ ինչ հիմքերով են դա ասում։ Արդյոք այդ հիմքը հենց այդ չի, քայքայել եւ այն իրավիճակը բարոյական այն նորմը, որը դեռ տիրում է մեր հասարակության մեջ առնվազն այն չեմ կարող ասել մտավորականություն, բայց մտավորականների մեջ։ Ահա սա է, ինձ օրինակ սա ավելի է հուզում, Ես հիշում եմ դա միջև անգամ վերաբերվում էր մեկ-մեկ, ես ասեցի, ես էլ եմ դա մարշարժման եղել, ես էլ եմ պատվիրով արել, ասեք ու ես այդ գործին ընթաց կտա, իմ անունը չի տրվել, բայց կրտնում եմ, մենք հստակ դա տեսնում ենք, որ դա էլ է երևույթ, հենց որ տեսնում են, որ կա այս հասարակական ընդդիմությունը, ոչ թե քաղաքական, անպայման շրջանառության մեջ է գցվում այդ պատվերը որքանով որ ես եմ եղել դատական, հա, նիստերի, այդտեղ բոլոր նմանատիպ գործեր են եղել, որ քննիչը բացահայտ այդ քնչական փուլում բացահայտ խախտումներ է անում եւ որևէ պատիժ չի լինում։ Հիմա ուզում հասկանալ, դուք ունեք Հայաստանի Հանրապետությունում գործի մի նախատեպ, որտեղ եղել է արդար քննություն կամ երբ որ վիճակ վերել, նորից գործը գնացել է դատարան եւ վերջի վերջո արդար քննություն է եղել։ Եվ ունեք արդյոք մի նախադեպ կամ երկու նախադեպ, որի վրա հիմնվելով դուք կարծում եք, որ դատախազին նամակ գրելով գործը արդար քննություն կստանա։ Ինչ որ գործի նախադեպ, որը ձեզ Ինքը այս գործը նախադեպ է հենց նրանով, որ երբևիցե չի եղել իմ հիշողության մեջ բռնաբարություն, որը կոչվի նման բարձր մակարդակով։ Ոստիկանության ատուկ քնչականով այն ժամանակ ոստիկանության հալարկաներ և գլխավոր դատախարության մակարդակով, կաղաքի դատախարության մակարդակով և սա նախադեպը նաև նրանով, որ ես նամակիտակ ստորագրել են 30 երևիտ է երկրի լավագույն մարդիկ լինեն իշխանամետ քաղաքական տարբեր հայացքներ ունեցող, թե ընդդիմադիր, թե արվեստագետներ, թե գիտնականներ։ Եվ կարծում եմ, ելի եմ ասում, թե պարոն Կոստանյան, եւ թե Գասպարյան Գովային, որը ինչ-որ քրիստոնեական արժեքների է դավանում, ձեր չի տալի, որ իրենց օրոք սա լինի։ Մեր քաղաքացիական եւ իրավական ինքնագիտակ Շատ լավ շնորհակալություն։ Եկեք ծանրագրավորների Հա, դա բաժանն է, ես Ես ժամանակ Ասել եմ, ես ճիշտ ասած այս ամենը ես ամենամեն ձևովացել դառնում է որպես փորձի ժողովրդի աճը բանելու եւ կուսակցական